我的世界变得奇妙，变难以言喻，还以为是从天而降的梦境。再靠近一点点，再靠近一点点，就让你牵手。 One, two, three, they call me. Call me. Bessie. Bessie. Pachoo. Choo. Exactly. Exactly. Bali. Bali. Jason.